Kanalımıza xoş gəlmişsiniz. Videonu bəyənib şərh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Rusiya ordusu ötən gecə Ukraynanın Xarkov vilayətinin Kupyansk şəhərinə İskəndər Zenit raket kompleksləri ilə zərbə indirib. Oxu24.com Airbnb Ukraynaya istinadən xəbər verir ki, bunu Xarkov hərbi vilayət administrasiyasının rəhbəri Oleg Singobov bildirib. Hücum nəticəsində 3 nəfər mülki şəxs yaralanıb, 5 yaşayış binasına ziyan dəyib. Rusiya Silahlı Qüvvələri həmçinin Ukraynanın Tugevski və İzyum rayonlarının kəndlərinə də zərbələr indirib. Xatırladaq ki, Rusiya ilə Ukrayna arasında geniş miqyaslı müharibə ötən il fevralın 24-də başlayıb.